Hello，大家好，今天是大年初二，回娘家日。 passing door, eh? passing. 今年期间吃了很多煎炸的食物，高热量的高频，今天来一碗糖水解热。这个是莲子桃胶糖水，润肺解渴。Later. 哎呀，哎呀，哎呀。